दोस्तों आज कल कल देखिए श्री की भगवान की क्या पहचान है हमारे कल की भगवान की घोड़े पर सवार होकर तलवार लिए हैं उनके हाथों में धनुष भी है और सब कुछ है लेकिन उन्होंने अपनी पहचान घोड़े द्वारा तलवार द्वारा बनाई है यह ऐसे हम हमारे भक्त कल की भगवान जो है कल कलयुग के रूप में हुए तभी इनका अवतार छोटे बालक के रूप में हुआ और इनका जो कल्पी के नाम से कलयुग का नाम पड़ेगा वो कलयुग के नाम के आधार पर उनके द्वारा जब जन्म लें तो कलयुग नाम में नाम पड़ेगा इसला इसलिए इनका नाम कलकी भगवान पड़ेगा तो इसे ऐसे ऐसे हम पाप ना करें जो हमारी की भगवान को नीचे न लगें इस प्रकार से हम जो पाप होते हैं जाने में अनजाने में और जानबूझ कर लोग करते हैं इसलिए का कलकी का मंत्र जब तब यज्ञ करें और जब करके उनको जोर से उच्चारण कर कर हम पापों से मुक्ति पा सकते हैं अपने पापों को हटा सकते हैं इसलिए हम हम्म, हमारी यही प्रार्थना है कि हम श्री कल्टी भगवान की अवतार की खुशी मनाएं और सब दुष्टों को और हम्म, अपने पापों को हरें और हमें जो है कम करें जब करके होगा हम अपने द्वारा अपनी भक्ति और उम्र और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो उनका दिवस अभी हम मंत्र जब तप करें और कल की भगवान का नाम वो उनका मंत्र है जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति आ जाओ कल की रूपल ऐसे हमारे प्राण कल्याणी है तो भगवान का नाम नहीं कल की भगवान का थोड़ा सा भी पाँच मिनट भी ध्यान करेंगे तो हमारे पापों से मुक्ति मिलेगी और शक्ति मिलेगी बोलो कल की भगवान